Es que me invade Me monto en mi nube, el dinero que gano lo gasto de one Y todos contentos, que ese es el plan Reír sin que puedan brillar tus prendas que vienen de gente que no tiene pan Me tira la mala, dicen que ellos quieren mi pan Yo te lo digo, no vivo tan mal A veces me quiebro pero va genial Pensando en mis cosas me quedo fatal Tu aroma la guerra fatal Por no tener curro que cambie de plan Yo loco despierto y tú de cristal Ahorrando pa' poder pagar cosas que no quieres Solo es material, ya lo sabrán cuando no tenga ni un peso y eso elemental Por si te sientes fatal, recuerda que yo no te puedo calmar Solo sanar, gira la rueda, la vida sigue sin parar Que seas tan guapa no cambia mi forma de pensar Si tú no me miras y siento que es especial Rockstar, ella camina placer tenerte hasta el amanecer Pero tengo cosas que hacer y qué placer Todo va bien, todo va mal, el día no ayuda y la gente está loca por lo material La vida una puta pa' ver quién da más Perdido en mis cuentas me cuesta ahorrar Tú no eres de nada, lo sabe papá, tú sabes mamá Que canto la rola que sana, yo solo derrota ruta perdido en mi life La loca dice que le sana la music Y yo bien perdido en su pussy Mírame bien, cómo me ves, camino si quieres tú ven Te invito pa' ver lo distinto si tú no me crees Voy del revés, salto sin ver El mundo es muy raro y tú no lo ves Mírame bien, tú acuérdate Los perros en la sala subiendo el nivel Con poco brillamos ya se estamos bien Claro que quiero mi pan Joder las hostias que dan Maldita la vida que es pura maldad Malditos tus besos que son mi ansiedad Yo con mi money y escribo mi grasa Paseo en la calle y nadie me ve sana pero no está bien Dice que se quiere pero no lo ve Ellos no ven que soy diferente, me puede el placer Si sigo despierto solo es pa' crecer Tú dices que sientes que tienes que hacer A mí ya lo sabes que el Betty Es el estrés que me invade, me monto mi no El dinero que gano lo gasto de one contentos, que ese es el plan Reír sin que pueda brillar Tus prendas que vienen de gente que no tiene pan Me tiran la mala, dicen que ellos quieren mi pan Yo te lo digo, no vivo tan mal A veces me quiero pero va genial Pensando en mis cosas me quedo fatal Tu aroma a la guerra no lo entenderán Haciendo dinero ya que no se ahorrar